Hi guys! What's up? Welcome back to my channel. Ito na naman po ako, Tintin Vlog Official at nagbabalik para sa inyo magawa ng reaction video. So guys, minang tayo nakagawa ng reaction video. At syempre, thank you, thank you so much po at monetize na ang ating channel. Thank you so much po at syempre, salamat din po sa lahat ng sumuporta. Syempre, Maraming maraming salamat sa inyo. Ang re-reaction video natin ngayon ay Revelasyon ng Monjen Editor na high blood. So, arat na at panoorin natin ito in 3, 2, 1. Intro, pasok! Wala naman ang angel na guys. Hi guys! So ngayon, ako lang mag-isa dito sa harapan ninyo lahat kasi meron akong sasabihin sa inyo. Uy guys, ano? Hindi ko alam paano kung mag-start. yan. So, may sasabihin ako sa inyo importante. Sobrang importante nito. Wala sa Edmond dito kasi ano. Pero na dito siya yun siya. Oh. Nandito sa likod ko. Support lang siya. Alam niyo ba guys na ano na diba these past few days nahihirapan ako. Tapos nadidepress ako kasi nga ang daming mga bagay na ano, na nangyari. Ang daming bagay na ano yun yung lalo na hindi natin expect. So, ito na nga. Last month, um, ang menstruation ko last month, hindi dumating. Tapos, so expect ko, kala ko daily lang ako. Pero regular kasi menstruation ko. So kala ko delay lang ako. Hindi pala. Nagpa-check up kami. Mm, kahapon. Tapos makikita uh, makikita daw yung resulta bukas. So hindi ko alam kung anong reason pero iba kasi yung nararamdaman ko kapag ka ano kapag ka naman tawag kapag ka meron akong isang gustong pagkain gusto ko makain ko siya. Tapos, na-imagine ko na masarap siya, ganun. Iba yung feeling ko ngayon. Tapos, naiirita ako kay Edmond pag naamoy ko siya, ganun. Naiirita ako sa itsura niya. May mga ganung feeling ako nararamdaman. Tapos, kung napapansin nyo sa mga solid fan namin, kung napapansin nyo, palagi akong buyag kasi meron akong kung madaling araw, gustong kumakain palagi. Tapos, ito si Wid, oh, palagi akong gustong kinakain. Ganun yung feeling. So, hindi ko alam kung anong nangyayari. Tapos na, naiirita ako sa mga pusa. Hindi ko alam, naiirita ako sa mga pusa siya eh. Tapos, palagi akong late nagigising. Tapos, gusto ko pakiramdam ko palagi, gano'n. Kaya minsan, so sobrang ano, pagod. Minsan nakakatulog na lang ako, kung wala pa sa amin ng vlog. Tsaka ang tukod ako ngayon. Pag nakikita ko yung itsura ko sa salamin, naiiyak ako, gano'n. Hindi ko alam yung feeling. Basta. So yun guys, gusto ko lang kayong i-update, syempre. Sa amin, sa buhay namin. Natakot na ako kasi Mm, nung kailan ba yun? Mga last last week ata. Ano? parang kinukutuban ako. Tapos na-excited ako. Hindi ko alam bakit ako excited. Ganun, ganun yung feeling. Tapos, pag, pag masyado naman ako na-excite, mamaya-maya, naiiyak ako. Ganun. Hindi ko alam kung ano ba itong nararamdaman ko. So, bukas, malalaman natin yung resulta ng ng ano ko na... Yes! 10%. Yes. Ito ba, sis, ano, Leslie? Ultrasound. Kung ano bang meron. Ano ba nangyayari sa akin. Pero sana, wag muna, no? Kasi, syempre, uh, hindi pa kami nakakabangon ni Edmond. So, pag nangyari yun, hindi ko alam kung paano handle. <laughs> so, hindi alam to ni Daddy pag ine pag edit pagpapasa ko to sa kanya, doon niya palang malalaman. Si mama, hindi rin niya alam to, kaya bahala. Kung meron man, edi salamat dahil blessing yan, di ba? Kasi tayong lahat naging blessing din naman tayo sa mga parents natin. So, ayun, yun ang update sa amin. At, normal lang yan. Normal lang. Mas malis na ako dito. Hindi ko alam kung ano gagawin ko. Hindi ko alam kung ipopost ba to. Baka i-judge nyo kung baka kung ano-ano sabihin nyo sa akin. Alam nyo naman yung iba dyan. Kung makapagsalita. Yung brother na LV yung mga katabi Okay, sige sis Dayan. So yun guys. Tapos, pag minsan, oh, rin lang siya kung minsan naman, ano, madaling araw na naghahanap ako ng mais. Kaya madaling ano, naghahanap ako ng fries. Mga. Hindi ko alam bakit. <laughs> lagi, palagi ako natutulog ng 3 a.m. or 2 a.m. Palagi ganun yung pagtulog ko. Tapos pati si Edmond, ganun na rin sa tulog kasi binabantayan niya ako. Tapos, ang gusto ko sa tubig. Dati kasi, umiinom ako ng maligamgam para yung chan ko, di ba, medyo ano, matambok yung chan ko. So, dati, iniinom ko tubig, maligamgam, para yung taba, na ano, Nakabasa ko yung sa comment. Pero ngayon, ang gustong gusto ko ng tubig, malamig na malamig na malamig. Mas gusto kong ginangat gat yung yelo. Hindi ko alam bakit. Tapos naman. So, yun guys. Sana. Kung. Oh. Kung ano man mangyari. Sana supportahan niyo pa rin ako. Para happy family na, diba? Diba? So, yun. Kahit ano naman mangyari, kung ano yung maging resulta bukas, okay lang naman sa akin. Happy ako. Kung meron man, kasi blessing yun. At kung wala man, thank you pa rin. Kasi okay ako, di ba? So, yun na. Yun yung mga na, uh, ano, nafe ko. Tapos minsan, one time nga eh, gusto kong patulogin si Edmond sa sala. Kasi ayaw siya nakikita. Ayaw siyang katabi matulog yun yung feeling. Pero, nung lumabas siya ng kwarto, kinat ko siya. Pasok ka na. Ganun. Ganun yung feeling. Kaya yun. Tapos naiirita ako pag, pag, uh, di ba tag-ulan na ngayon? Di ba medyo malamig-lamig? Pero ako, may naiinitan. Basta ibang pakiramdam ko. Hmm niya sa Edward. Nandun sa likod. Ano so, yun. Nakakalungkot, di ba? Kasi hindi ko masyadong na-enjoy yung ano ko, yung pagkadalaga ko. Pero, wala na tayong magagawa eh kung nandiyan na. Ang tanging magagawa na lang natin is uh, eh, ah, kailangan ilaban natin kasi nga blessing to at palindigan natin. Huwag natin tatakasan yung responsibilidad natin. Kaya ako, as your angel girl, saludo ako dun sa parents na kahit na broken family, patuloy pa rin ang tinataguyod yung mga anak nila. Kagaya ni daddy at ni mama, kahit na broken family sila, di ba, maayos yung pagpapalaki sa akin. Ganun. Hindi ako hindi nila ako tinuruan gumanti sa kapwa. Lalo na kapag ka may nagagawa sa akin masama, ano, hinayaan ko lang. Pinagpapa sa Diyos ko. So yun guys, yun lang ang gusto kong i-share sa inyo. Sana yung resulta nito bukas eh maayos. So, excited na ako. Pero excited ako. Sobra excited ako na kinakabahan. Kasi syempre baka hindi siya matanggap or baka hindi siya i-love. Ganun. Parang kinakabahan ako. <laughs> excited na ako eh. Wala pa man. Iniisip ko na babae, kaya yan o lalaki. Ganun. <laughs> Sign, guys. Love, dito ka na. Kaya minsan, kung nagtataka kayo, hindi kami masyadong smooth. Mm-hmm. Kasi nagiging moody ako. Tsaka Naiirita ako pagka yung sobra siya lapit sa akin. Ganun. So sorry sa inyo guys. Ano masasabi mo, love? Ang paglabas, gusto ko na makita, love. Excited ako Ano? Excited ko. Ikaw ako sa sabi ko, sarili ko, andito na to eh. Blessed natin to, di ba? At kailangan tanggapin natin. Blessed Kung ano man ang maging resulta bukas. Mm -hmm. So yun guys, i-update namin kayo bukas kung ano man yung maging resulta. So sana nag-enjoy kayo sa aking share. Yes. Kung gusto nyo pang ano, um, magkaroon ng update, hintayin niyo yung page namin. Doon kami palagi mag mag upload ng mga videos, yung mga minamay namin, doon namin na-upload. Doon sa page nila. Tapos, Um, tapos, kapag naayos na yung, yung YouTube ni ni Daddy, doon na kami magla-live sa YouTube. Na yun. So, magla-live na kami doon. Siguro, um, uh, dun sa mga, di ba, love kasi katawag-tawag tayo sa mga GC. So, kapag ka nag-live na kami, guys, dun yun na kami palagi nakakakontakan. Dun sa live namin. So, manood kayo palagi ng live namin kapag ka naayos na yung JOL music. Tignan mo, kakaisip ko, di na nga ako stress siya. Stress. Kaya may stress. Stress kasi excited ka ba? Excited ako. Hindi na sabihin kasi natin yun eh. Sana oh. Huwag mo. Tama na, huwag mo nang dibdibin. <laughs> Huwag mo nang likurin. <laughs> so yun guys, thanks so much for watching. And don't forget, na mag-subscribe kayo yes. dito sa JOL Huwag na huwag yung kakalimutan mag-subscribe. Yes! So, update namin kayo bukas kung ano magiging resulta. Ano magiging resulta bukas? Hindi namin alam eh. So, nakaka-excite. Natatense ka. Mm-mm. Nga pala guys, itong sing-sing, sing-sing namin ni Briggs, ito. Ayan, nilipad ko sa inyo. Ito, itong sing-sing namin na to. Minsan, nakakalimutan ko kasi siya. Nasa banyo lang Oo, siya. pag naliligo siya. Makakalimutin ako. Kung alam niyo lang guys, sobrang makakalimutin ko talaga. Promise, swear. Swear. Sobrang makakalimutin ko. Kaya nga pag sa school, pag memorization, Sabi Diyos ko po, nag-absent ako. Makakalimutin ako sobra. Kalimutan ko na lahat. Huwag lang ito. Isayaw mo ako sa